кербұлақ ауданы саған ауылынан келіп тұрмын мен бір келген кезде қояйын дегенім кербұлақ ауданының ішкі істер бөлімінің бастығы полковник ахметқали ерболдың отставкаға кетуін талап етемін біздегі жаңа өзіңіз атап өтіп кеткендей мал ұрлықтары жүріп жатыр ә, ол ұрлықтардың шындығында асылмайды сол ә, ұрыларменен жаңағы участковыйлардың барлығы өзі қол астына өзі қамқоршы деп есептеймін ахметқали ерболдың мен өз басым көшіп келгеніме алматы қаласына жиырма бес жыл болады биыл төрт рет өрт қойылды үйіме ахметқалиевтің кезінде екі ұрыны екі рет өрт қойған адам ұстап бердім төрт өрттің үйге қарай жіберілген мал ұрлауға келген адамдар да ұстап берді бірақ ешқайсысы жазаланған жоқ оның себебі деп ойлаймын оның себебі деп ойлаймын ахметқалиев солардың өзі басшысы өзі бұйрық беруші міне күзде біздің президент қасым жомарт тоқаев павлодар қаласында болғанда біздегі келеңсіз жағдайды айтқан болатын оны бәріңіз де білесіздер ә, сол кезде көмір сұрап келген өтініш сұрап өз ақшасына көмір тауып беру сұрап келген алты баланың анасы бір баласы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 you